Hab dipasihan nyeri untuktu rasa segala legitdak warna Abdingk Allah cokot hasisah fulannya cokot cukupkut anu terus rennan gitu nga bebe instruksi Gusi Allah kan nggak gampang cokot be temperature langsung cesti ah, Allah menang tilu bulan nyeri bulannyeri obat kecil begitu jadi untuk langsung cokot cukup tuh model kamari perintah Allah ya tempelkan tambah bengkak waduh <laughs> tambah bengkak teruspirk bebe jadisti jadi tuh <laughs> pan kamariku Gusti dipere reseptah make cukupku etak ditempelkan ka dia itu ti <laughs> oh, diangkat jadi nabi Siti diangkat jadi Raulnyapang wajar le mungkin Nurjayanyapang aduh anjing nabi Musa aya tanyapanguh itu balik cepetmu balik <laughs> gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisangebangun diri teangan gerage ilmu bijak supaya bisa ngedeketkan diri kurang ke Allah keadaan kurang bisa isra merah ja kangt keadanan cara para Aulia Aulia Allah labun para Aulia Allah anu diangkat derajat model koskitu ajur Indonesia ajur Jakarta ajur Banten untung Allah kita masih kene bisa milih hambana dengan kebijakan tadi ayaah kene si jelemah-jelemah anu dipilih ku Gu Allah sehingga ngajakan ketentramanu bisa nimbulkan panyakit kecuali Allahu bisa nyagerkan kecuali Allah Allah teanfi asyafiwal mufi sajaba saja bakna tinggal qolburang Gusti Allah sakit baik segala rupa-duka jadidian di alam dunia menang Allahquhamilallah kuranglah menyaritakan korona capek timbulcina 15.000 Pak anan ja orang kehilangan berita-berita dicinaina yang ah nagge kapan dibel lantaran virus le dibel bakal bahaya jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina tapi ternyata aku naon aja ngembang ka Iranmaun ke Itali ngembang terus ke Eropa ke Amerika tepuku tekaruh ku kaja <laughs> unsur politis kan muaal itu maka kita kaget lawan pemerintah kuari nggak intruksikan anu intruksiken an makan boneka dihur jadi kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turundai Amerika ku sombong de kendaliken dunia pemanhan mana telur datang ke Jumat libur Jumat libur tapi santri mah kieu sebenarnya mah santri ya tenang merasa mana ketenangan anak ketika cek pemerintah bela jangan banyak keluar harus di dalam rumah aja ji atuh orang memang diger iya atuh urang mah <laughs> santri gini tah eh, sia ulah ka mana geus di kobong bae kan gitu kasar kasasage geus ulah kau mana cicing bae begitu pemerintah instruksikan gitu ji atuh tinggalin zaman sih mah u buka kayakakinan kagus ya Allah Adapun rame-rah merah merah merah Me urusan anak terjauh di perekonomian je propolitikan mangga nyaanggakensaaya-daya dengan berbagai pat wa pat-papat ayaah mengendalikennges lain lain samembarangan terus meme Pilpres meme presiden yuk meme presidenme diceritakan bahwa negara urang mah iststiklaal banddiri yang hatikan anu gendaken ayah sang jalan guys kaj kukumah kurang dipaksa kuduye kudu gitugganya penting kayakakinan kurang metetep baik ke Allah Nabi Musa tadi nga gelok kayakakinan anak baru gede baru na gede ya jadi boga kayakkinan mantapcing maka parahu pohara <laughs> aja jelema tapi kulantaran Allah mama Rahman teh ya ya atuh lauk dititah kadanya plek we hiji ngomong deui nya na lima butuhna <laughs> kula hiji pamajikan hiji dua anak tilu lima anak teh ya. ku Allah ditaekeun we ti laut teh lima plak plak tah karak cenah punya Yuski saku ma makhluk baik mental baik mana rohman narohim luwihan tuh iya <laughs> Allah ya rob ya ter parahuuman Irohim Gusti percaya Gusti mahromanrohim mantap gas buat tuh kasih sisi lautehya Allah orang datang Kaimahimana kahuruhan urusan laut kok dibawa Kaimah urusan <laughs> Irohmanrohim just sekaranga punju kahuruan naonhati laut Gusti ce ya mancing tiuk datang kadek magrib tuh menang menang menangnya marah Allah ia tenang marahkah laut dibawa sakit tenang marah untuk marahhur Allahhim Allah langsung <laughs> tadi keluarga tenang tenang tenang tenang pu memarahan ce bisa sebab ia urusan anak gedean, namun temarah dari kagusi Allah engke ia karak imah iya kandang kurang bisa kahuruan kandang segala rupa beak kabeh nah kakarak di, di, diajak ke imah kiai barang diajak ke imah kiai kiai ya salaki kula cek pemajikan nama marahan dongengnya seperti tadi ta cek kiai ndek temarah kumaha tuh diri itu benar geng menang lauk ai imah kahuruan mendek marah kumaha tuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kieu tolol ye aing minta nasehat anu gedean hate aing ieu we di belum imah sia aja <laughs> apa majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai aing panas jangan nanti Hei datang deh ke dulu kayak bagi atok. Ya kayak Golkar ya. Wah lu itu beres asal. <laughs> Bisa beberapa kiai karak datang ke imah kiai anu boga kebijakan. Begitu dibawaku keluarga anakku lemah nges lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakan fikiran. Iya fikiran lamun teu diredakan stres. namunngetres kan boro-boro nga bangun imah tangga jeng boro-boro ibadah kagus si Allahjang diri na geges parah maka pu menana nasehat cobakah mama hmm. mau kudu dinseatan mual bisa dinaseatan sebab nyana buga kayakakinan numanttaknya ngagroken ke Allahrahmanrohim ge ayaah kayakkinan kayakakinan tertutup geku lantaran tertutup haju kuarinyamah lewih tertutup Dehi maka lain kudu diseatanmah kabeh pejikan anak mondok jadire lain mondo masantren beda mondok di masantren mondok baji Pendi lemmpuna pondokk lahir tangkappah dinyaba tapi boddo bay sebablama Kaung Pondokngeranga Mas Huntre nah bareng Masre dituturken kan ku Kyaiina sebab jelma lapar mal bisa dinaseatan kecuali di beredahar jelelma lamun Haiang kawin dinaseatan mal bisa kecuali di bere jahe nasehatnate model koski itu orang bijak karena jelemah lapar kudu bere dahahar jebadah ga bereinm jelemah yang kawin jahe nah nah pikiran anakaka mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelemah sanggge sudah diterka di bere obat langsung dika Allah Kim makanda sehat jangan jelemah I lain Kudu nasehat bahasa tapi nasehat nakudu dibangunkan di Iman di musyawarah kejin keluarga sangeststa di musyawarah Nu penting ayah jangan menghuni ngahununi diri asal kekahujanan tekaangginan baik dibangunkan sangeststa dibangunkan ka diberre elmu elmu Nu menuju ke Allah yakni menuju ketahihan kuari ka karat datang ke ilmiah ilmu tauhid wujud kitambako mukhopancan datang kayakakin untuk menduju yakin etak dibutuhkan proses maka tafakur makadoh mujadah datanglah kenerneran rasa kehadiran guststi Allah subhanahu Wa ta'ala mulai dibangun rasa kehadiranthH datangngkap panyakit panyakit Qurankel maut nyadar kurangt sering pulang kehadirant nusakarat begitu hadir ayah nusakarat susriati gede gede suara cacalah katakan susurion molot Suri Shallallahu Alaihilam ciri bahagia senyum ciri bahagia cair mata taat ciri bahagia Irung nangegedean ciri bahagia bersinar ayat tanda-tanda dengan anu kasaksian kuku ynu kasaksian lillata asal anu osok ngaji jeng nu sering ibadah hampir Bargus hampir Bargus jarang ningalilinnte bagus di akhir ayat na bara Guba tapilah menu jarang ngaji lujarang ngaji sangkilang ibadah yabat tapi ngaji na cararada ayah saababaraha anu rada kelamatan sakoah Iku lagi raga mele bahkan ayaah nu dibingungkan kuku hiji Ustad bingung saababara bulan saababara bulan atau bingunglah lain lalagaan sebab Er sakkarat aya alamat syaqwah. Datang ke menta petunjuk ke Allah lain menta itu sih kumaha bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah. Langsung be terus sabara bulan. Katebak-katebak ayah hiji Habib. Hiji Habib, Habib aduh ahli Allah. Betul udah cerita kan habibnya hirup kene orang Jawa Timur. Eta langsung ngomong be Pak Kiai lagi bingung ya. Bingung. Iya, ngebingungin Ustadz yang sakarat. Kunya Masya Allah. Habib dah kakaraka panggil hari tak bari lempang. Ngomong kos gitu, Iya, Habib lain sambarangan ya. Ya Allah ya Rabbi. Bingung-bingungin lagi sakarat ya. Akhirnya kelihatannya sakoah ya. Iya, udah kita doain aja. Ya, Eta Habib nyahu. Eh. Nah, kunyanda diceritakan. Ini Ustadz yang tadi bagus sebetulnya. Cuman ada takabur. Cik. rasa bahwa dia tuh pinter dia itu hebat cerita ngomong naon tuh ngomong pisun Masya Allah Habibmahbib model modelt Nah lah alamat-alat sykoah lu dijelaskan bukan nabi Ina merengket mengkrut atau kamus saja bana namunmbabalik tadinya asanaanawan hartina diri urang ketika orang maut haju orang mamamawa alam atau sykoah naulbilamin dalik maka nuentak orang daiku kumpulange merin orang tehha yang pencerahan pencerahan Abe orang Husnulkho Tinah nah para jamaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah ketika penyakit batin orang reda penyakit batin orang, ewe penyakit batin orang lenyap nu ayangan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat misalnya yang malaikat datang ke Haji Pendi Assalamualaikum salah saya jore amat sih <laughs> kan lamun datang ke Jum'amal goreng goreng malaikat Eh, kal mautkal amat sesuai amal mengaji so komplos karung <laughs> dilanjutkanlah Gusti Allah Agungnya iba bercerita malam ia u kumpul diier takzih dorong doa u doakan mudah-mudahan Ibu Hajar Ramah dihammpuan sekabeh dosana yang mudah-mudahan Ibu Hajarrahima dilegakakan kuburan na dicaangkan kuburan nana diberre kenikatan kubur kugus Allah subhanahu Wa ta'ala itu kene almarhum almarhum anu tadi ceritain hijji Muhammad Daisin kedua gitu Muhammad Dazinkatiiruna Haji Suja kabupatnya Ibu sana majeng saja bana guru-guru urang duludur urang anak-anak orang KB mudah-mudahan dihararam pura dosana kugusya Allah orang anaan masih ketika orang sakarat ke kurang menta takusya Allah mudah-mudahan Husnulkhotimah ulah ayana naon diantara urang Abeh ke urang di akhiratnya hijiijing ahli Allah di bawah bendera Kangjeng nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan sarana nu aya jembatan untuk akhiratnya bere sehat jadikan supaya jadi nge jembat kekhirat diberre dunia jadikan dunia jadi jembatan kekhirat diberre jabatan jadikan jembatan etes supaya ngejemba kekhirattahhta gitu kene supaya ngejebatt ke akhirat salah nahuran dijadikan Kyai Ustadz pedagang pemerintah petani Sarwa pamere Allah eta nugrati Allah asal uran bisa baik ngolahna